Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cahaya Nilamsari. Saya dari Sekolah SD Muhammadiyah 2 GKP Gresik. saya akan membacakan surat Ali Imran ayat 102 102 sampai 103. Yeah. واعتصموا بهدى لله جميعا ولا تفرقوا واذكروا أن يهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته